Просим вас оставаться сидя на своих местах с пристегнутым ремнем безопасности. Грузия всегда была популярным направлением у туристов, в том числе и россиян. Здесь есть все для жизни. Это прекрасная природа, бомбические горы, море, конечно же, гостеприимные люди и, безусловно, вкусная еда. Именно поэтому мы решили провести свои новогодние праздники в Грузии. Наш путь лежал в Гудауре. По плану мы собирались покататься на горных лыжах, а затем провести пару дней в Тбилиси и посмотреть старый город. Что же из всего этого вышло, смотрите далее. Вот так вот выглядит горнолыжный курорт Гадаури. 26 декабря 2022 года. А сказать, что мы в шоке, ничего не сказать. Подъемники не работают, э, снега вообще никак нигде нет. Итак, добраться до Грузии можно несколькими способами. Первый – это на автомобиле через КПП Верхний Ларс. Ехать примерно день. И, конечно, второй способ – это добраться на самолете, но, к сожалению, с пересадкой. Либо в Армении, либо в Беларуси, либо в Турции. Самый удобный билет – это пересадка в Армении, один час, где вы не выходите из самолета. Передайте все ваши билеты бортпроводникам. Это, короче, самолет-маршрутка. Стоимость такого билета на праздники нам обошлась в 66 тысяч рублей на двоих. В итоге мы оказались в небольшой кафешке хинкальной, в которой мы решили пообедать и как-то распланировать наши действия. Нам нужно было добраться до Гудаури, где мы планировали провести три дня, чтобы покататься на горных лыжах. А мы еще не знали, что, как, что нас там ждет, да, и были полностью уверены в том, что поездка удастся и все будет э, офигенно. Мы через официантку вызвали такси, которое нас довезло э, до Гудаури. Обошлась нам поездка в 100 сколько там? 115 лари. Когда мы вчера пытались добраться из Тбилиси в Гудаури, нам отказали в поездке на машине Toyota Prius, сказав, что здесь выпало столько снега. Ну, мы, с одной стороны, обрадовались, с другой стороны, конечно, Не, было он сказал, грустно. что машина старая, что не поедет, она сломается ему по пути. Да, но тут нормальные дороги-то абсолютно. Где она бы здесь да, застряла, я был? вообще не понимаю. И вот мы уже приехали к гостинице, я вижу, что там просто асфальт, там просто <laughs> чистый асфальт, никакого снега, ничего. И начали думать, что же нам делать. Я бы сказал, что в Гадауре даже совсем нечего делать, если там нет снега много. Все отели, они находятся около дороги, которая, ну, военно-грузинская дорога, да, и как бы больше там ничего нет, ты живешь как бы по сути на отшибе. Есть шаттлы, которые вас возят до подъемников, но это происходит только когда есть снег. А когда снега нет, то вы просто вынуждены гулять по вот этой дороге рядом с фурами, э, где нет вообще тротуаров, и занятия, честно говоря, это так себе. Мы решили пойти до а, апартаментов в Новом Гудауре, прогуляться по дороге, что, конечно, делать не стоило. потому что мы там стоптали себе все ботинки, пока туда добрались. И когда мы достигли э, вот этой вершины, где начинаются подъемники, мы увидели очень веселую <laughs> картину куча каких-то людей непонятных с огромным количеством снаряги, сноуборды, эти ботинки, они вы, вырежены, как будто они на фрирай сейчас пойдут, вот, а, а там просто снега нет и какая-то такая маленькая горка, типа как в Кусковском парке, я вот на обычных лыжах кат- Причем катаюсь. она полностью такая в снегу вся, в искусственном снеге, а все остальное просто зеленое, и вот люди пытаются на этой горочке И они там со структорами, короче, да, как-то да, да. что-то пытаются сделать, нам так стало жалко этих людей, но поржали мы знатно конечно. Да, хорошо на Гудауре работают пушки, там есть искусственный снег, но вы должны понимать, что этот искусственный снег, он как бы его не, не очень много. То есть э, все равно вы будете ехать по трассе, она будет уже, чем если бы шел настоящий снег, она будет жестче, Давайте вкратце расскажем про расположение отелей и где вообще жить в Гудауре, если вы все-таки приехали кататься на горных лыжах и вам повезло, снег выпал. Самый простой и удобный способ – это, конечно же, жить в Новом Гудауре, снять апартаменты. Там достаточно такой крупный комплекс, состоящий из нескольких домов, и вы можете там арендовать себе квартиру. Там есть функция ski-in, ski-out, очень удобно. То есть ты вышел, у тебя сразу подъемники, не нужно никуда ездить. Спустился с горы, сразу да. заехал к себе как бы в номер, да, офигенно. И там же принесли на подносе бокал вина с сыром. Да. Ты еб... раскатал, я хуй. <laughs> И, конечно же, там можно взять э, на прокат оборудование, скипасы. В общем, там есть как бы все. И подъемник. 200 лари три дня, 70 лари один день. Это 4,5 тысячи получается на три дня. Ну, наверное, пожалуй, единственный минус, что ты вынужден сам себе все готовить, а, да, то есть завтраки, например, обычно включены в отеле, но с утра ты вынужден, да, как-то что-то придумывать. Нет, там есть рестораны, но рестораны, они довольно, ну, недешевые. Вообще не дешевые. Да, то есть стоимость, она выше процентов на 20, э, чем 20-30, чем в ресторанах Тбилиси. Ну и цены на отели тоже, мягко говоря, <laughs> не очень приятные. Мы сначала очень сильно расстроились из-за всей этой ситуации, но потом взяли все под контроль и решили арендовать тачку. Ford Escape. Огромный-огромный джип. Сейчас мы покажем фишку нашей машины, без которой просто невозможно, я думаю, существовать в этих условиях постоянной темноты. Взяли мы машину на три дня. Вышло нам это все вместе в 20 тысяч рублей вместе с арендой и с бензином. Взяли вот такое вот потрясающее корыто, на котором можно везде проехать. Цены на аренду, как таковые, не особо высокие. То есть примерно тысячи рублей в день у вас будет аренда машины. Но а, бензин а, стоит э, просто каких-то нереальных денег. Литр бензина 95-го у них это 80 рублей. Поэтому большинство машин у них это гибриды. И такая конфигурация машины позволяет экономить довольно неплохо топливо, но все равно учтите, что вы заплатите больше, чем вы заплатите за аналогичный пробег в России. Машины в Грузии брать можно, если у вас есть хотя бы один год стажа. Вот. И, к сожалению, у Влады на тот момент не было года стажа, но это не помешало ей поездить. Да, ты знаешь где, да? Кого-то для огромных жирных мужиков машина. Да-да-да, я даже сам, когда еду, такой, типа, блин, что такой толстый руль? первый день мы поехали в сторону Степан-Сминды или Казбеги по старинке. И по дороге мы остановились у арки «Дружбы народов». Этот проект является частью большого проекта Зураба Церетели. А вторая его часть находится в Москве на Тишинской площади. И проект из себя представляет такие переплетенные грузинские буковки. А третья его часть, э, она стояла в начале военно-грузинской дороги, но, к сожалению, его снесли в 1991 году. Поэтому осталось два проекта. И вот такой вот классный вид открывается с этой арки. Можешь видеть все Кавказские горы перед собой. Просто виды бомбические. В целом хотелось бы, конечно, отметить э, дороги в Грузии, что они сделаны очень качественно. Ты не боишься по ним ездить, они гладкие, ровные, в любую погоду, даже вот сейчас так снежок чуть-чуть припорошил, но ты все равно спокойно едешь и просто кайфуешь, потому что, мне кажется, это одна из таких неотъемлемых частей путешествия по Грузии. В Грузии снимают огромное количество тест-драйвов для разных марок типа Lexus, и так далее. Ну, потому что очень живописные места. Ну, выигрышно выглядит автомобиль на фоне вот всех вот Согласна. этих вот ландшафтов. Самое главное достопримечательность этого района – это Троицкая церковь, а, куда мы и направились в первый день э, аренды автомобиля. Церковь небольшая, но очень прикольная. Она находится как бы на таком возвышении, на холмике, и вам открываются, опять же, бескрайние просторы э, грузинских полей. Вот, э, и очень-очень красивые виды. Кстати, вот все, наверное, слышали про знаменитый отель «Румс». Вот там он находится. Такая длинная колбаска здания. Мне кажется, очень прикольно он так расположен. Все виды прекрасные тебе открываются. Главная достопримечательность всего этого района – это, конечно же, гора Казбек, 5054 метра. Видно ее практически со всех просто углов, из Троицкой церкви, из отеля «Рум», в котором мы были. Выглядит классно, всегда в облаках, и когда облачка вот так расстилаются, при этом и ты видишь что гора, блин, бомбическая просто выглядит. Вообще в Степан-Сминде не так уж прям много достопримечательностей, в основном это природа, горы, но мы еще нашли там водопад, просто потрясно выглядит. Он замерз наполовину. и там все равно течет вода. Я, например, никогда не видела замерзших водопадов. Для меня это было первый раз что-то вроде такого открытия. Выглядит классно, тоже советуем сюда съездить. Ну, будьте осторожны на подходе, вот эта дорожка, она очень скользкая. И водопад состоит на 90% из льда, и там какая-то вода, она еще ну, продолжает течь, но это прям выглядит очень так масштабно и монументально. Ну и, конечно, мы не смогли проехать мимо нашумевшего отеля «Румс Казбеги». не хотим сейчас тебе дает иуди, да? Выйди, <laughs> а, она смотри на мы зашли в этот отель для чего? Во-первых, чтобы поесть, а во-вторых, чтобы э, полюбоваться видами и классным интерьером. Здесь просто супер, здесь реально красиво. Передо мной открывается просто гора Казбек. Это просто потрясающее место. Здесь такой достаточно современный подход э, к сервису. Берет дизайн что-то из прошлого, что-то из современности, и поэтому, мне кажется, он выглядит так вот особенно, уникально. Здесь такие большие панорамные окна. Это просто да, все такое вот в стиле лофт. И я не знаю, мне здесь прям очень нравится. Я, я вообще не удивлена, почему сюда все хотят приехать, потому что ну, здесь реально просто клево. Потому что здесь еще есть спа, бассейн. И, представляете, ты купаешься, у тебя просто ну, открывается вид на горы. Ну, я, я не знаю, как вот 10 из 10. Еда вкусная, конечно, дорогая. Вышло у нас там 70 или 80 лари на двоих. Это нам принесли чизплейт. А, да, чизплейт это сырная тарелка. А смотри, вот это знаешь что? Что это? Это же как его? Из коня? Нет, нет, какого коня? <laughs> это сладкое, наверное. Ну, как это называется? А, чурчхела, что ли? Чурчхела, да. Здесь как бы ты платишь не за то, чтобы наесться, да, как ты можешь это сделать в любой как бы, грузинской забегаловке. Здесь ты платишь за времяпрепровождение, за виды. Как бы это сервис своего уровня, да, и тут, ну, очевидно, что ты платишь не просто за то, чтобы там набить свой живот. А еще, кстати, там можно арендовать чан с водой. И мы даже видели людей, которые сидели в этом чане внизу. Некоторым людям не особо нравится. Почему-то в отзывах даже... пишут, что да, что типа больше похоже на какие-то казармы, чем на люксовый отель. Но ну, я заметил, что там просто какое-то было огромное количество людей, и вот э, если мы смотрели даты, на наши даты там просто не было ни одного свободного номера. То есть это реально очень популярный отель, нужно только заранее бронировать, если вы хотите туда поехать на праздник. Попробуйте, если вам понравится. Мы просто там не останавливались лично, просто слышали отзывы, читали отзывы, вот, а так в ресторанчике, в принципе, неплохо. Ну, а следующие пару дней мы ездили по провинции Кахетия. И... Вот эта поездка была уже гораздо более Вообще веселая. Вообще топовая просто. Мы поехали в Цинандале, и Егор меня сводил, мой друг сводил меня в музейный комплекс. Друг спас жизнь друга! самом деле Сандали – это усадьба Александра Чевчавадзе, которая перешла по наследству от отца, и она стала культурным центром Грузии э, с 16 века, да, была. Да, вообще очень давно. И по, по сей день она, в принципе, остается таким местом, ну, знаковым, в котором да. огромное количество происходит, всяких концертов, э, различных выступлений, там, дегустации вина. Автоматически при покупке билета вам предоставляется экскурсия на английском языке. То есть вам рассказывают э, про историю вообще всего этого места, показывают интерьер внутренний. Там нельзя снимать, поэтому кадров изнутри вы от нас не увидите. Также за, за дополнительные два лари можно продегустировать вино, что я и сделала. Из нашего производства э, усадьба Цинандали принц Александр Чавчавадзе. Плюс был у нас свой 40 гектаров виноградника, вот дальше например, тут гостиница Redison Collection, из Redison виноградники, там же производство, там же линия, где разливается в бутылках вино, и однотоновый такой дистиллят, который гонит чачу, как без чачи. И делается где-то 20 видов разное вино. У вас на пробу белое сухое вино мало, да? Вообще, э, Санандали были первыми, кто начал разливать вино в бутылки. Если вам это интересно и вы любите вино, э, наверное, вы ну, знаете, что такое Цинандали. Также в Цинандали находится безумно красивый парк и сад. И он как бы находится немножко на вершине, а поэтому вы можете видеть горы кавказские. Хочется отметить огромное количество разных э, растений, там э, очень много разных видов деревьев, э, каких-то кустарников. Видно, что с любовью люди делали, следя да, видно, за что этим. не просто засажено, а вот они как-то подходили к этому с умом. И нужно отметить, что рядом с усадьбой Цинандалия располагается Э, такой лакшери отель Редисон, который... Весь в горшках. Который вообще, да, он вообще весь в зелени, в горшках, какой-то супер ультра модно дизайнерский у него там сделан план. Короче, в чем прикол отеля Редисон здесь? В том, что он находится прямо рядом с этой усадьбой. Вы совмещаете э, отдых вместе с каким-то историческим э, просмотром исторических каких-то достопримечательностей. Одна ночь в такой модели вам обойдется в среднем 550, где-то 600 лари. А рядом есть более бюджетный отель, если вы хотите приехать с Дали, там погулять и так далее, то вы можете остановиться в отеле Парк Хотел называется. Также мы заехали в город Сигнахи, который является городом любви. <laughs> Станица ну, он очень, правда, очень красивый город. Раньше располагалась в этом городе, располагалась крепость, насколько я знаю, а, которая была призвана, собственно говоря, защищать э, людей, которые жили в этом городе. Как и э, многие довольно, другие грузинские <laughs> города, маленькие крепости. Да. Самый прикол этого города в том, что если вы заберетесь на самый верх, то вам откроется прекрасный вид на Лазанскую долину. Э, мы зашли в один из ресторанов, который располагается прямо на отшибе. Ресторан Кабадони называется. Да, да, Кабадони тоже пообедали и, конечно, пофоткались. Потом мы пошли погулять по городу. Ну, честно сказать, город как город, ничего особенного. Идете просто по улицам из булыжника, вот, и смотрите на старинные постройки. А, удивительно, что там до сих пор живут люди. Вот, и интересно просто, чем они зарабатывают, чем они живут. Я думаю, что они торговлей зарабатывают, потому что очень много, как всегда, ковров продают, шапки всякие, носки. Да, там это все очень развито, да. этот развит. Также они продают много сладостей и вина. Там очень много продают разного вина. Ну, вообще провинция Кахети – это ну, это как винная wine столица. Wine Road. Wine Road, да, да, да. Это как э, винная тропа, э, вот дорога, по которой вы можете ехать, и вам просто через каждые там пару километров у вас винодельни, винодельни, винодельни. Везде будет очень вкусное свежее вино. Если вы путешествуете по провинции Кахетия, обязательно отправляйтесь в монастырь Давида Гореджи. Вообще место отпад. Во-первых, э, стоит начать с того, что дорога туда безумно красивая, везде просто видны горы, поля, оффроуд, э, я не знаю, супер вообще ты едешь Главное, просто что одно удовольствие. мимо тебя не проезжает, не, ну типа одна никого. машина в час мимо тебя проезжает. И ты можешь останавливаться, фотографироваться на каких-то вот эти бескрайние дороги, э, вот эти фотографии, может быть, видели какие-то такие, ну, когда у вас просто дорога, один человек стоит, и там поля. Это вот там. Вот это там, видимо, все снимали, потому что места и правда поистине шикарные. Монастырь находится в сторону азербайджанской границы, то есть э, часть этих монастырей находится в Грузии и часть э, как бы со стороны уже Азербайджана. Поэтому не удивляйтесь там военным и пограничникам, да, то есть они, они охраняют там что-то, рядом другая страна ну, то есть уже. Вы, если вы чувак с автоматом, типа, да, все, вы, все нормально. Все нормально, так типа, все, быть. так и должно быть. Вообще, в чем прикол этого монастыря? Это сеть, как бы там около 20 монастырей, которые высечены в скале. Офигеть. Ну, это, да, не так часто, чтобы прям встречались такие монастыри. То есть это огромная такая интересная сеть, у тебя там монастыри в скале, у тебя какие-то там подземные э, всякие там какие-то выходы, входы, ты гуляешь там, здесь, может, там люди жили, вот занимались там вот этой своей монастырской деятельностью вообще. Кстати, похоже можно было увидеть в Турции, когда мы, помнишь? Да, на Ликийские гробницы чем-то да, да, похоже. Да, да, да. Тоже высечены из камня. Ну, там и на гробницы, а здесь прям монастыри, то есть здесь прям люди конкретно ну, жили. Назначение, да. ну, как бы. Короче, очень классное место, советуем посещению, там есть где погулять, есть что посмотреть. Поездка такая на весь день, я бы сказала, особенно, ну, если вы эти Тбилиси из Тбилиси где-то три часа займет, может быть. Три часа туда, три обратно. Если из Гудаури. Ну, чуть подольше, да, часов уже. Часов пять вы будете. Часов пять. Вот и подошел к концу наш отдых в Гудауре. Мы с радостью упаковали чемоданы, сели в Ford Escape и двинули в Тбилиси. По приезду мы очень долго стояли в пробке, потому что это были предновогодние дни, и в Тбилиси были просто какие-то нереальные пробища. Еще и прикрыли одновременно все дороги. Мы уже вот третий раз пытаемся заехать э, на дорогу к нашему отелю, у нас не получается. Один раз потому, что я не доехал не туда, второй раз потому, что там было перекрыто, и вот третий раз сейчас вот я вроде туда повернул, куда надо было, и проехал, и вот сейчас мы должны... Все, отлично, нам туда и надо, нам, нам налево, Дороги в Тбилиси это просто пипец. Мало того, что здесь водить никто не умеет, просто ездит черти как, так еще здесь все прикрыто, Какое-то просто мясо. Я с чудом нашел какой-то тупичок, туда поставил этот форт, там всех закрыл, все эти 8 машин. Вот, мы быстро перенесли вещи в отель. Вот, и после этого нас забрали машину. Поселились мы в отеле «Зэк», который находится прямо в самом центре Э, историческом центре Тбилиси. Честно говоря, ну, дизайн отеля супер, как бы вопросов никаких не было. Потрясающие панорамные окна, все чистенькое такое. Но прикол начался... За дизайном кроется темная да, сторона да, медали. темная сторона медали. Первый минус, который нас настиг... Э, То, что окна выходили, <laughs> окна выходили в ресторан, да. на ресторан и э, там всегда сидели люди, они ели. Как бы Ржали, пили. Ресторан ну, закрывался да, ресторан. в 12, по-моему, если да. не ошибаюсь. Но самое главное... Это... Самое главное, что там, что там слышно. Там, главное, не там видно, а опять, а слышно. Там опять была эта ужасная просто звукоизоляция. Там вот я Мы думали, что, этом... что просто слоны там бегали. В этом я отеле не, не было звукоизоляции никакой. Представьте, что там еще а, деревянные полы, деревянные стены, деревянные перегородки. То есть никак, никакого там монолита, бетона, ничего. И кто бы проходил рядом там по этой, по коридорчику, кто проходил по коридорчику сверху, кто-то ходит сверху номере над вами, кто-то ходит рядом. Ну, короче, это все слышно, все скрипит, трещит, и спать там, ну, я не вообще знаю. Вообще невозможно. Ну, Мы невозможно. вообще не спали там просто. Ну, ну там нужно было просто с бутылочки кензмарули, это единственный да. вариант э, заснуть. А так, да, очень тяжело, потому что постоянно стучат, стучат, стучат, стучат. Единственное, чем, наверное, этот отель выигрышный, вот в чем его, как бы, да, сильная сторона, это в его расположении. Потому что выйдя из этого отеля, у вас в пешей доступности практически все достопримечательности центра Тбилиси. Вы можете добраться на, там, не знаю, на фуникулер, там, дойти до монастыря, там, до храм Метехи. То есть везде вы можете спокойно пешка, пешкадралом дойти на любой площади. Но, к сожалению, минусы, вот, собственно говоря, в шумном расположении, отсутствии звукоизоляции, плохом завтраке и так далее. И, в общем, можно перечислять их пальцем на руке не хватит. Если вы хотите все же выспаться, то мы рекомендуем вам отель «Стамбу». заняться в Тбилиси, когда у тебя всего два дня? Ну, конечно же, Бухать. Ну, вы отправитесь... Естественно. Ну, конечно же, вы отправитесь в старый город. И если вы думаете, что это такой маленький райончик, на самом деле там кучу всего есть посмотреть. Ты уже как бы вот гуляешь по этим узким улочкам, смотришь вот эти все балкончики классные, все домики, они не похожи друг на друга. То есть Тбилиси не типовая застройка именно в старом городе. За счет чего этот район становится живописным и интересным. Вот они молодцы в том, что они не записали все старые дома под реновацию. <laughs> Потому что как делают у нас, все нафиг снести, построить новостройки, все будет отлично. Но э, как бы лицо города при этом, оно теряется. И вот в Тбилиси они очень чутко относятся к старым зданиям, они сохраняют э, фундамент, сохраняют там фасад, как-то пытаются что-то сделать уже из существующего. Не сносить просто все делать новое, а вот уже из старого по, по максимальному продлить как бы срок службы. И поэтому, когда вы ходите по улицам Тбилиси, иногда попадаются такие старые дома, что... Вообще, удивляйтесь, как он там вообще сохранился. Да, он там перекошенный какой-то еще. И, наверное, если вы все же такой закоренелый турист и хотите прям проникнуться атмосферой города, то, ну, старый город – это все все же вот такая вот мека э, Тбилиси, где вы можете прям вот кайфануть, э, прочувствовать э, всю вот эту культуру, атмосферу. Давайте один лаваш тогда. А вот это лаваш, смотри. Ну, будем цари, цари <laughs> Тбилиси. Цари лаваша. В Тбилиси есть и другие как бы районы, но они более современные, и там дома, они чуть менее такие с приколом, они уже более такие типовой застройки. Самый лучший способ это все-таки выбрать какие-то несколько точек, может быть, спросить друзей. Вот мне, например, а, несколько мест порекомендовала знакомая, я просто у нее спросила, вот скажи, какие там места можно сходить, она порекомендовала, и, в принципе, это, ну, такой достаточно лайтовый способ, как ну, можно просто, узнать о городе. То есть просто так шататься по городу вы можете забрести в какой-то такой район, который вам просто не особо понравится. В старом городе мы отправились в храм Митехи. Это такая визитная карточка Тбилиси, наверное, Грузии всей. Классный храм находится на таком возвышении. Вам открывается вид на старый Тбилиси, потому что находится на другой стороне реки. Прекрасно. Лучшие новогодние каникулы в моей жизни. И самые необычные. Снега нет, чисто. Боже, какие здесь чистые улицы. Я просто после Москвы реально офигеваю. Можно ходить в э, чем хочешь и не париться, что у тебя все будет грязное. В старом городе находится крепость Нарекала, и тут, наверное, стоит сказать про транспортную систему в Тбилиси. Вообще она супер клево развита, у них э, ходят и автобусы, и Яндекс Такси, и, наверное, визитная карточка Тбилиси – это, конечно же, фуникулеры а их всего э, в городе три. И четвертый – это такой вот э, трамвайчик, но об этом позже. Мы отправились на фуникулере в крепость Нарекала, и это тоже такой как бы особый experience э, путешествия по Грузии, вот этот вот общественный транспорт в виде фуникулеров. Купить карточку стоит 2 лари, проезд на одного наверх 2,5. То есть, получается, на двоих туда-обратно 12 лари. Отправились в крепость Нарекала, и там такой... Там нас чуть не обыкрала цыганка. А еще мы попробовали турецкий кофе. Угу, как настоящий заваривают в песке. И это специально делается для того, чтобы температура а, была не, не поднималась выше там вот определенной температуры, чтобы кофе не переварился. А, в принципе, место очень такое тоже как визитная карточка. Туристическая. Да, туристическая. Но я думаю, самый прикол, когда вы начинаете уже спускаться вниз, но не на фуникулере, а пешком. И вот тут вы начинаете наслаждаться опять вот этим вот старым городом. Вам открываются виды на серные бани, кстати, которые тоже очень многие советуют э, посетить. Там, а Одна вот. комната на двоих, э, если вы хотите в серную баню сходить, будет вам около там 150, может быть, лари стоить. Конечно, меня в Тбилиси прикольнули вот эти канатные дороги. Вообще такой прикольный <laughs> вид общественного транспорта. Но еще есть одна такая четвертая дорога, и ведет она в парк Матацминда. Парк аттракционов. Туда по большей части люди приезжают, понятное дело, с детьми, потому что там можно с ними классно провести время. И самое удивительное, что этот парк находится на вершине на склоне, да, как бы на горе, и поэтому от этого виды там становятся еще более бомбическими. А вы отправляетесь на таком трамвайчике, на рельсах, прямо наверх. Данная канатная дорога, она была заменена, э, потому что в 90-м году там случилось не очень хорошее происшествие, там свалились, э, кана, свалилась канатная дорога. И если вы обратите внимание, то в парке Мтасминда до сих пор есть как бы часть э, вышки прошлой канатной дороги, которая очень давно просуществовала. Но вот этот вид транспорта, трамвайчики, новомодная швейцарская система, поэтому, ну, абсолютно можете, можете быть спокойны. Да, да, ничего там вряд ли грохнется. Да, ничего там не грохнется. Но прикол в том, что вы должны будете купить отдельную карту парком Тацминда. А, оказывается, чтобы доехать до Тацминда парка, вам нужно будет в одну сторону заплатить десятку, 10 э, лари. Это, если что, в 4 раза дороже, чем доехать э, да, на прошлом фуникулере. Но вы этой картой можете расплачиваться уже непосредственно в самом парке. Аттракционном. Про парк Дасмида можно сказать следующее, что он, конечно, больше подходит для семей с маленькими детьми, которые хотят как-то провести выходной, э, семейный отдых. Если же вы как бы молодежь, то вряд ли вам сильно там будет интересно. Э, скорее будет интересно оттуда добираться до Тбилиси или э, с Тбилиси туда э, подниматься. Ну да, что, как бы сама, сам прикол. Да, Матасминду а, как бы опоясывают трекинговые тропы. И вот по этим тропинкам вы можете добраться до разных интересных мест. Берите трекинговые ботинки и просто идите э, как гуляете, да, проводите там время в таком активном отдыхе. Там и правда очень приятно находиться, там такой парк и узкие, узкие тропинки, которые идут очень живописные как бы, виды. Вот. А много людей очень гуляют с собаками. То есть там популярное место для того, чтобы выгуливать собак. Даже есть на склоне там какой-то парк небольшой для а, дрессировки собак. У меня, честно говоря, какие-то очень странные смешанные чувства от этого парка Тацминды, потому что ты вот чуть-чуть назад отошел, как бы, да, вот э, на окраину парка, и ты уже как будто в каком-то, я не знаю, заброшенном городе, тут так все как-то странно выглядит, такие вот аттракционы просто э, знаете, на отшибе просто. И прикиньте, на, люди на них катаются, а они выглядят такими немножко устаревшими, как будто их, ну, не знаю, построили 30 лет назад, они все ржавые, такие прям и с видом на горы, короче, реально как в каком-то фильме или видеоигре. Если вы хотите прикоснуться к культурной части города Тбилиси, отправляйтесь в Музей изобразительных искусств. Какие тут двери высокие, вот. Надо себе такие дом поставить. Здесь. Музей сам по себе выглядит очень достойно. Мне понравились э, стеклянные э, ступеньки, по которым мы поднимались, еле-еле там чуть э, инсульт не схватили. Ой, тут надо аккуратно, чтобы не наступить не туда. А также э, сама коллекция, конечно же, экспози экспозиции. Э, в коллекции представлены молодые грузинские художники, можно так сказать, да, период с 45 э, года по наше время. но ну, относительно молодые, да. 900, 1945 Лично мне очень понравилось несколько картин. Я даже их э, захотел купить. На Reception там есть там такая функция. В принципе, даже делают скидки, если проверишь несколько штук, там от 1 и две там 10%. Ну, как договоришься, конечно. Ну, по размеру, я думаю, что вручную кладь, ну, не поместится вот это вот э, конкретная работа. Ну, может быть, ее разделим и в багаж как-нибудь частями попробуем засунуть. У нас 20 килограмм, поэтому поместится. Также в музее есть очень классное кафе, в котором можно посидеть, попить чаечек и отдохнуть. Нас тот день очень сильно сморило, <laughs> сон, в сон, и мы просто сидели. Вот так вот искусство влияет на людей. Новогодний Тбилиси, конечно, нам очень понравился своими а, гирляндами, огнями разноцветными, которые люди вешают, чтобы украсить э, главную улицу. находимся на проспекте Руставели, и сзади меня находится вот такая прекрасная красивая елка. Я вам хочу сказать, что она выглядит очень даже круто и не паршиво. Ну а Новый год мы решили встретить на площади парка Рики. Власти не устраивали салют, это устраивали туристы или местные люди. Вообще выглядело просто, кого-то ты попал, я не знаю, как это объяснить, бом бомбежка какая-то, вот честное слово, просто со всех сторон. Так и сяк, вообще офигеть было просто. Интересно отношение властей, что они против как бы салютов, но, однако, все местные жители, вот кто, кому кого не, не посмотри, да. они с этими штуками... Порадовало, что вот концерт, который устроили власти да, в новогоднюю ночь, он был тоже такой, ну, я бы сказала, немножко такой свободный, он такой весь был лайтовый, пели английские песни. Ну, то есть реально приятно было находиться, все это смотреть. Да, мне вот понравилось, что там было три сцены, когда на правой сцене играла группа, на левой меня, Другая группа уже менялась, готовилась. Да, да, новые музыканты заходили и готовились к своим выступлениям. Друзья, сегодня 1 января. Мы решили пойти погулять э, в район напротив нашего, напротив старого Тбилиси. Гуляем в районе, где находится здание правительства. Вообще никого нет по сравнению с тем, что было вчера. Просто вот эта вакханалия какая-то. Сейчас просто, знаете, как будто все вымерло. Что можно купить в Грузии, в Тбилиси? Конечно же, это вино и чурчхела. Как э, гулять по улицам Тбилиси, не съесть чурчхелу? Веган. Чурчхелу можно покупать на улице, главное смотреть, чтобы она там была не дороже двух лари. Кстати, чурчхела у них натуральная, они ее, так понял, готовят как-то сами. Ничего там сложного нет, но просто у них это как уже традиция и поставлено на поток. И обязательно попробуйте вот эту местную чурчхелу, она и правда какого-то невероятного вкуса, на божественное. Ну и, конечно же, самая важная часть любого путешествия – это рестораны. И мы собрали для вас подборку ресторанов, в которых мы были и которые нам понравились. И первое место в нашем рейтинге занимает «Дафна» э, ресторан, который славится больше своими хинкалями, потому что они их действительно делают очень вкусными, просто отпадными, и они стоят относительно недорого. Ну, учитывайте, что при заказе о вас могут забыть, если у них э, большое количество посетителей, <laughs> как о нас, например, забыли, мы полчаса ждали свои хинкали, вот. И после напоминания официанту они все-таки нам принесли наш заказ. Также не забывайте, что практически во всех ресторанах Грузии есть э, процентный ват. Это определенный процент, который вам негласно начисляется, и вы должны его будете оплатить. Обычно он составляет около 15-17% заказа. Вот, и он добавляется к вашей сумме, вы его просто дополнительно оплачиваете и все. Второе место, которое бы хотелось отметить, это ресторан Депо, а, в котором мы поужинали перед Новым годом. А, место поистине шикарное, там очень уютно, играет живая музыка, пианист, а, то есть вы приходите, такая атмосфера очень дружелюбная, официанты рады вам помочь, объяснить, рассказать про каждое блюдо, которое у них есть в меню, и мы заказали новогоднее меню из ресторана. Я заказала оливье с красной икрой, а Влад заказала... Папарделле с э, кроликом. А еще у них очень классные напитки, и все это подается в такой классный э, посуде. В общем, очень остались приятные впечатления от этого места. А еще очень порадовало то, что я написала в социальных сетях с просьбой просто у них забронировали столик, чтобы просто покушать. И очень было приятно, что они были рады мне помочь в этом, и они достаточно оперативно все так быстро решили, забронировали столик. В общем, это прям реально было приятно. Потому что я написала еще в пять ресторанов, и они просто все прочитали и ничего не ответили мне. Третий ресторан в нашей подборке – это Солобия Биа. Находится он в таком непримечательном месте, да, на главной улице, но вам на нужно проспекте будет... Руставели. На проспекте Руставели. Но нам нужно будет спуститься вниз – Э, в такой типа подвальчика. Но когда вы туда спуститесь, вы, вам 100% понравится интерьер этого ресторана. Он специализируется на простой э, грузинской кухне. Но как бы там простые блюда, они дают реально <laughs> большие порции, э, но ничего такого супер изысканного. Просто очень-очень-очень вкусно, очень свеже, а, очень много. В Грузии нет проблем с едой, там нет проблем с ресторанами. Вы можете, в принципе, заходить абсолютно в любой ресторан, везде вас накормят, везде будет сытно, вкусно, как бы... Разница только в цене. Разница наверное. в цене, да. Ну, может быть, подача еще разница, но в целом, как бы вообще я бы Плюс, не, не парьтесь, тоже, да. да. Ну что ж, в заключение хочется сказать, что Грузия нам понравилась. Приехали бы мы туда еще раз, под вопросом. То есть, если конкретно кататься на горных лыжах, да, мы бы <laughs> хотели очень приехать в Гудаури, когда там будет много снега, То что все-таки там да, живописно, прекрасно, там, там это правда очень супер да, все да, выглядит. Да, да, да. Вот, поехали бы еще раз в Тбилиси, ну, наверное, нет. Потому что, в принципе, мы практически все там посмотрели, и э, этот город как-то мне вот стал лично понятен, я там как бы уже все увидел, что, что мне нужно было. А, поэтому, если ехать, то, наверное, какие-то такие места уже а, Батуми, где мы не были, какие-то такие горнолыжные курорты и так далее. Из этой поездки мы можем вынести следующее, что всегда будьте готовы к тому, что что-то пойдет не по плану, и вам нужно будет что-то менять. Я думаю, что Грузию нужно обязательно посетить. Это одна из тех стран, которая, ну, мне кажется, должна входить в список такие э, обязательные страны для посещения, потому что, ну, у них интересная культура, у них э, классная природа, у них ну, как бы все, все есть для того, чтобы ваш отдых, ваш туризм, да, как бы ваша поездка, она стала классной, чтобы у вас остались приятные впечатления, даже несмотря на то, что у вас что-то пойдет не по плану. То есть всегда есть план Б, который как бы может э, все перевернуть э, в лучшую сторону. Ну а мы с вами прощаемся. Не забывайте ставить лайки, обязательно пишите комментарии. А, нам очень интересно ваше мнение об этой стране. А, также не забывайте смотреть наши предыдущие обзоры. А, на подходе также несколько новых видео, поэтому, как говорится, stay tuned и пока. Всем пока. У -у -у! Давай пять. Камера разрядилась почти полностью, кстати.